Oké, we hebben hier in Taiwan natuurlijk heel veel verschillende regimes gehad. We hadden de Nederlanders, we hadden de Spanjaarden, we hadden de Qing-dynastie en daarna de Japanners. Maar tussen de Qing-dynastie en de Japanners is er nog één korte periode geweest, namelijk de Republiek van Taiwan. Deze vlag, de gele tijgervlag, staat symbool voor deze periode van vijf maanden opstand tegen de Japanners als je meedoet aan de Nederlandse Tour, dan kan ik je van allerlei dingen vertellen. Zoals bijvoorbeeld de geheim van de architectuur van het museum. Ehm, zo hebben we bijvoorbeeld deze pilaren, die ontworpen zijn door Nomura Ichiro. En hij heeft hier een aantal verschillende stijlen gebruikt. Eh, aan de buitenkant van het museum hebben we gezien dat er voornamelijk Dorische elementen gebruikt worden. Maar hier heb je zowel Ionisch als Corinthisch. Ehm, dan is er ook verder nog een speciaal element aan toegevoegd omdat normaal gesproken de ionische krullen naar beneden krullen. Terwijl hier zo kan je zien dat ze naar boven krullen. Dit is een element wat eigenlijk alleen maar door de Japanners gebruikt wordt in hun eigen architectuur. Zowel in Japan als hier in Taiwan.